और क्या गया हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से सबका विश्वास का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गिरिराज सिंह जी का जो आचरण और चिंतन और जो चरित्र है और प्रज्ञा ठाकुर जी साक्षी महाराज का ये सबके विश्वास वाला चरित्र नहीं अब यदि हाथी की तरह दिखाने वाला और खाने वाला दांत दो हो वो तो सबके विश्वास के साथ चलने वाली जो नारा है और जो व्यक्ति हैं वही बता सकते हैं तो ऐसे लोगों को यदि सही माने में सबका विश्वास के साथ चलने की बात है तो इन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और क्या गया जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए